Euh, voilà, on est reparti de Miami là. On vient de faire euh, deux heures de route presque. Et là, on se dirige vers Cap Canaveral pour aller voir le lancement de la fusée. Ce sera à 5 heures du matin. Donc euh, on va probablement prendre un hôtel et puis attendre. voilà, on va voir le, lancement depuis Playa Linda Beach. on va essayer de se rapprocher le plus près possible du, du point de lancement. C'est le complexe 40. Donc voilà, alors comme il n'y avait que 5 heures à attendre, j'ai décidé de traverser le pont et de visiter un peu la ville qui est de l'autre côté. Bon, il est minuit, il n'y a personne, mais euh, j'ai vu, vu des ratons laveurs. Oh. Rectification, il y a une voiture. Euh, ouais, comme je disais, j'ai vu des ratons laveurs sur le, sur le bord de mer. J'ai essayé de les filmer, je sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo. Et puis euh, là, je me balade. Je suis dans le centre, là, à peu près. Euh, il n'y a pas grand-chose, mais bon. J'ai encore 4 euh, heures à marcher. Puis ensuite, fusée. Tout au bout, là-bas, le petit point jaune, et la fusée, avec un grand bâtiment à côté. Donc elle devrait partir de là-bas et on va la voir décoller. Soit on n'entend pas le bruit, soit il y a un gros décalage. avec le médecin Voilà, la fusée est partie. C'était génial, au début il s'est rien passé, on voyait juste un petit point lumineux qui monte et puis après, euh, boum, feu d'artifice. Enfin, elle a pas explosé mais ça a fait des jolis trucs quand elle a passé l'atmosphère. Donc euh, j'ai filmé avec l'appareil photo, la GoPro, le téléphone, j'ai pris des photos donc euh, ça devrait aller. J'espère que ça va bien rendre. Du coup elle est partie de là-bas là. On a fait un grand arc jusqu'à là et puis ensuite gros nuage de fumée et puis elle est redescendue vers l'horizon là-bas. En gros elle est allée tout droit sauf que la, terre est ronde quoi. <laughs> voilà. Donc euh, là on reprend la voiture, il est 6h du mat et puis euh, on va retourner en ville et on va commencer à redescendre vers Miami.